ngambo ya Ekwatori, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mbandaka. Eh, wawezi kabisa kusikia kitu gani kunapitikana upande wa gereza ya Makala? Aksanti Astrid do Congo, tozali bek awa kati ya lopango to mpe lobala ya boloko enene ya Makala, lolenge nayebisaki bino ngonga euti koleka ete Tozali kozela biso banso bazuzi baye bazali na moto molo na ntina likambo liye. Bilili bozali kolanda wana, soko omoni kiti ezali polele, etalisi ete tozali kozela boye bwa bango. Nzoka basambeli ya bato basimbami epai na bazuzi baike Basili kokoma. Ndeko wana bomoni na etando ete azali bongo mosambeli ya mwana mboka Jeannot Muyima. Bongo kiti wana ezali ya bazuzi baye bazali na mpifo ya bokambi likita moko mwa lelo. Boyebi ete Republique democratique du Congo ezali eleko ya kotombola misala mitali bosembo o kati ya Buku likonzi mobeko ya rdc na tikelo ya yambo ya mobu koto oko kama libwa tuku motoba to pe depuis 1960 koto oko kama libwa tuku motoba ekolo ya biso na ndelo ya mabele na yango ezali ekolo eye ezali kotosa makoki ma moto to pe etat de droit botosi bwa makoki ma moto Botambolaka nzela yoko na mobeko. Mobeko mwango mozali lokola mokaba te oyo esimbi botosi bwa makoki ma moto. Botosi moi bopesami mpifo yango ezala okati ya bazuzi. Nakopesa mpe mwa ntoli mpo te oza kolanda oyeba ete kati ya Na belema bazuzi bango baza na mobeko. Mobeko etambusaka ekolo. Mobeko eza lokola motuka moye mokoki kotambusa ekolo. Moto nyoso asengela koingela kati ya motuka po na kotambola kokende esika songolo pakala. Pe moto nyoso azali na ndingisa ya kolanda mobeko. Kolanda mobeko ezali kotosa mobeko. Soki okani likambo na moninga, osaleli. Otosi mobeko. Tika natalisa mwa moke ezala na baye banso bazali na efandelo ya bango. Mbula matari epesi mobeko, kasi yo ntango libanda mobeko, yeba ete oza kokende nzela eye mobeko ekokanga yo. Nalobaki ete moto te akoki koloba ayebi mobeko te. Mobeko biso banso toyebi yango malamu malamu, esengeli totambola na kolandaka ndenge mobeko moza kosenga biso. Payote eye boza komona wana efandi malamu malamu ezali esika eye tozwami okati ya boloko enene ya makala lolenge Bandeko baike bazali kolanda biso, ezala mbela o kati ya lokolo ya mondele, bandeko bazwami bisika na bisika, bazali bango banso o Radio Television Nationale Congolaise, na nzela bilili biye Maxime Andrukwa mpe Jel Kiakiadi bazali kotalisa biso. Momoni wana ezali Sami Jamal. Sami Jamal azali kolo kopani babengi Samy bo esperel nde kopani ya ye endimaki bobembani boye na Republique democratique du Congo na tina ya botongi mandako mandako tobengi prefabrique kasi na motuo mwa misolo milioni tuku mitano na sambo na ndambo ya ba dollars americaines, ezalaki motango ya misolo miye milongobanaki mpo na kotonga pene na ndako nkoto oko nkama itano. Mandako maye mazalaki ma suka te, pamba te na likanisi linzenga lya mokambi ekolo Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, alingi ete ebikeli ya bana ekolo Congo democratique ezwa mbongwana yango ezala ebikeli ya mampinga, Ezala ebikeli ya bapulusu, mandako matongama, balala mpongi malamu, bazali na esika malamu elongobani, wana ezalaki kati ya linaka lya mokambi-ekolo ete mwana ekolo Congo democratique nyonso mbongwana emonisamo kati ya ebikeli ya ye to mpe vie sociale. Mandako maye mazalaki o kati ya likanisi linzenga lya mokambi-ekolo. Mbulamatari ekolo esengeli kolandela yango kobimisa misolo mpo ete misala minso mitongama. Soko na koloba mobeko, na moni kuna Jere Diakiadi akolakisa buku ya mobeko na Maxime Androkwa. Mobeko eza mobeko. Naza koloba ete mandako maye masengeli matongama mpo ete mampinga ma ekolo ya biso, Na mpe boko ba pulusu bazala ebikela elamu kati ya bango, lolenge mbulamatari etiaki maboko ya bobembani na kopani Sami Bo ya ndeko Sami Djamal. Misolo mibimaki, tolandaki biso banso, lolenge ya bosambisi oyo bolekaki awa. Mbala itano. Lolenge motuna motunamaki epai na Sami Jamal, ozwaki misolo? Okwaki misolo mya ekolo? Iyo, nakwaki yango mpo na mosala mwa bosali. Nakosa mosala, abandi kopesa lolenge misala miye azali kosala, abete na tongi ma ndako nkama ibale zomi na mitano kuna na Lobala, Bakachat, bilelengo bya mosala biike. bizwami bipai na bipai na mabongo masengeli kokoma, ezala oyo ya Matadi, ya engumba Matadi ezwami na kati etuka Kongo Central, ezala e ya engumba Bukavu tokeo kati etuka Sud Kivu, ezala ya engumba Mbujimai tofandi kati etuka Kasai Oriental. Tobosani te ya Kananga kuno kati etuka ya Kasai central ezalaki ngala ya botongi pene na mandako okati etuka yoko na yoko o engumba yoko na yoko mandako nkama isato. Mandako maye mazali okati ya linaka lya mokambi ekolo. Na koyokamela mbala itano eye, Bazuzi bazalaki awa na basambeli na bango, moto na moto atalisaki lolenge misala misalemaki o ngambo ya ye. Basambeli ba ye bazwaki maloba mingi mpenza. O mia zomi na moko sanza motoba, likita ya mbala itano tozalaki awa. Bazuzi bazalaki na maloba te, manso mazalaki b'epai na basambeli ba bango. Basambeli bazwaki maloba, moto na moto atalisi mpo na ntina moto wa ye. Oyo ya ngai moto na mosala moye esengelaki asala, asalaki yango. Ezala ngambo ya moto esengeli kokende kozwa bilelengo bina okati ya mabongo na Dar es Salaam, na lobito, bipai na bipai, amema yango. Ye mpe alobaki ete, nasalaka mobembo, nakendaki kino okati engumba Eh, nakomaki kino libongo lya Dar es Salaam, nazwaki bilele yango, kasi bilele yango biike bikomi bisika byango te. Bizali wapi? Elembetelo motuna. Eyano byango, bazuzi nde bato bazali na eyano. Nzoka na kati ya eyano ya bazuzi ezali kobimisa Mokano mwa mokolo mwa lelo moye biso banso tazali kozila lolenge mambi mape bosambisami bosalemaka soko basambeli ya bato baye bazwami naino o maboko ma bazuzi na kosembo ya lingala malamu bazwami naino mpamba te baza bakangemi te etumbu ezali naino te baya bakangemi te bazali bato bazwami naino na kozilaka mokano mwa bazuzi basambeli ba bango Moto na moto alobaki kolandema moto wa ye na lolenge ya mosa mosalemaki. Bazuzi bayambaki manso na mobimba mwango. Tokomaki kino mpe na bileko bya zomi na libwa bya mpokwa, esika eye balobaki toyoki ngambo inso lolenge basambeli ba lobi na bato baye bazwami naino na maboko ma leta. Bango mpe basato balekaki balobaki. ngambo ya bazuzi babaki toyambi yango tozwi sika pole na kati ya likambo liye ya mikolo nkama linaka lya mokambi ya ekolo mikolo nkama mpo ete misala mya ndenge na ndenge misalema okati etando ya Republiki Demokratiki du Congo. Engumba mokonzi ezali bongo na komine tuku mbale na mine. mpe bituka binso. Na bosali yango, basambeli ba bango balobaki, kasi bango banso bazalaki be na esika yoko, bazalaki kokweya. Alobi akei, amati apimbwe lokola mpepo, kasi bokiti bwa ye, akwei alobi ete, Moto wa ngai, na mai manso, ayebi eloko te. Pepe innocent ayebi eloko te wana ezali basambeliti bato balobi bazuzi bakomi yango kati ya mikanda kasi bazuzi mpe bakeye bakofungola buku etali mibeko koyeba bosolo koyeba lolenge kaka likambo lisengeli kosalema nde likambo liye bazuzi balobaki balakaki biso mokolo mya minei moleki Ezalaki mya zomi na moko, sanza ya motoba, mobu moye tozali, ete biso banso tokozonga awa mokolo mwa mposo mya tuku mibale be sanza eye ya motoba. Nde yango biso banso tozwami awa mpo na kolanda mituna mizali miike bandeko bakotuna, Levi Mbuta akotuna motuna, kasi bozila ete boyingeli bwa bilo. Soko boyingeli, bokolanda manso mazali kokambema na bolembu bonso epai na Ibrahim Nsakala, lolenge tozali na ye awa kati na esika mpo na kotalisa biso lolenge kani makambo masengeli kotambola. Na yango, toyebi ete soko bilo ya bakambi bayingeli, Biso banso tokolanda mpe tokoyeba lolenge kani makambo mango mazali kotambola. Kasi bisika bozali, nayebi ete rtnc ezali na bino elongo. Rtnc ezali kolakisa bino polele polele, ezala na nzela ya bilili lolenge bozali komona, ezala na nzela ya maloba ma bato bazali kolimbola na nkota itano ine ya ekolo. Yoka bapaya ndenge makambo manso maza koleka awa o kati ya boloko enene eye ya Makala. Nayebi ete lelo ezala bandeko bazwami o kati ya bituka biye mandako masengelaki kotongama, bazali kobenga mpo nzela lokole ya mondele mpo na koyeba lolenge kani makambo makoki koleka. lolenge bazuzi ya tribunal gombe baye bazali na makambo maboko baye bazali na mpifo bazali na liloba mpo ya mokolo mwa lelo nde bango bana toza kozwa kati na oyo esika mpo na ntina koyeba koyeba malamu malamu ezala ndeko sami jamal akozila bazuzi soki otali etaleli wana ezali te moto akozila bazuzi bakoma kati na esika mpo ete mokano mopesama mokano mokopesama mozali bepai na bango Balandi polele polele. Bayebi likambo na likambo ndenge ezalaka. Bayebi likambo na likambo ndenge esengelaka. Nde sika, bango nde bato bazali na Liloba. Bango nde bato bazali na makanisi ma bopesi mpe maye manso masengeli. Kasi na bosambisi boye bosalemaki o eleko, basambeli ba bango balobaki makambo maike. o mia zomi na moko sanza motoba o ngambo ya ministère public oyo ezali kotalisa ekolo bango batalisaki na nsima botangi minkanda mimike mizali na mibeko kati yango balobi ete na moto ona abubi misolo mya leta misolo mya leta misengelaki kokenda nzela eye kasi ekei nzela mosusu mpe na bitumbu ya mibu tuku mibale mpo na kobunga misolo ya Leta. Kasi na moto akotambola be osima kanyaka mpe na mibu zomi na mitano ya etumbu mpe misala mikasi. Na nsima koloba yango nde zuzi mokonzi na nkombo ya Pierrot Bakenge alobaki iyo na bilo ye mobimba. tolandi toyoki kasi tokei tokozonga be awa biso banso moko mwa mposo mwa mposo mya tuku mibale mpo na koyeba esika api toya kokende mpe esika api toya kosema mbele lolenge ya makanisi mpe makambo mai masalemaki o nzela ya basambeli ba bango to mpe plaidoirie lelo eh, eza mokolo babengi sombele suka bisanga te bobo suka binkwele nde masuwa masengi kokweya wana kasi na yango nabanzi ete toza na bino elongo tozela bilo bayingela Lokola basambeli ba ekolo ya biso Congo democratique, basambeli ba Republique bango wana bomoni na bilili bazali basili bazwi esika ya bango. Basambeli ya ndeko Vital Kamerhe bango bana bazali basi bazwi esika ya bango. Basambeli ya Sami Jamal bazali wana. Basi bazwi esika na bango, mpe moko mosambeli moko mosambeli oyo akomi naino ya Jeannot Muyima azali wana, azwi esika ya ye ye wana na bilili, azwi esika ye wana, azali na mosambeli ya Sami Jamal. Bazalaka babale, kasi kino na komona moko. Bongo kiti isa tomomoni penepene kuna, kiti wana, kiti eye J-Air Diakiadi mpe maxime androkwa bakotalisa biso na bilili elakisi ete kiti ya bakambi bazuzi kiti ya bango yango wana epai wapi ndeko piero bakenge na limpinga lya ye mobimba basengeli kofanda wana soko bango bayingeli bafandi ngonga ebeti ekozala ngonga eyamba te kasi ekozala ngonga nde ya bofungoli bosambisi, mpo ete manso mabanda, mpo ete manso maleka malamu, maleka malamu. Bongo procureur ye mpe akomi naino te, akokoma elongo na biro ntango bakoya, nde ezali ntango eye biso banso tokolanda sika oyo azali na ekomeli kaye miki ya yo okomoyeba mobeko ndenge mobeko mozalaka. Brazzaville, Pointe Noire, Lubumbashi, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, yoka nsango malamu oyo biso toyeli bino. Banda lelo, tika komitungisamaka soki courant ekeyi mpo na okende kotala match epai ya ba voisins to mpe na bar moko songolo. Yeba que banda lelo, Sa mobimba na telephone na yo na nzela ya Bisa Media TV po otuna nga nini ooh Bisa Media TV na telephone na yo oza mobimba na toutes les chaines cable du monde nalobi bien ba chaines nionso ya mokili oyo yo olingaka kotala oza na yango na tshombo na yo ezala na kati ya taxi ezala na kati ya douche ezala na makolo ata ozali kotambola okoki na yo kotala Chaine nionso ya mokili oyo olingi. Soki olingi otala ba match ya ligue des champions, soki olingi omona Messi, omona Cristiano, omona Mbappe, omona Neymar, soki olingi otala novelas, ba series oyo olingaka mingi, ata pe olingi otala famille Kardashian, yeba ke oza mobimba na Bisa Media na telephone na yo, okomitungisama lisusu te ya kokimaka mbangu kozonga noki na ndaku po otala ata information. Na tshombo na yo oza na toutes les chaines du monde cable na mbongo mukie nalobi bien mukie makasi oza mobimba en live oyo ezoleka na tv na ndako yango pe yo ozotala na telephone yo pe mutu ozali na television ya wifi yeba ke oza mobimba po bakoki koinstale yo na ndako okosombaka ata mokolo moko te abonnement ya ba voisin wana donc na tshombo na yo to pe na television na yo ya wifi na ndako oza Donc euh, tout ce qui est rendu comme jugement, c'est conservé par euh, le greffier ou la greffière. Et il est présent, ce greffiers à toutes les étapes d'une procédure. le greffier ou la greffière garantit l'authenticité des décisions du jugement. Tout jugement rendu à son absence peut être annulé car il serait entaché euh, d'un vice de procédure, d'un vice euh, de forme, comme on l'a dit. Donc euh, c'est pour dire que ce rôle est essentiel. C'est pratiquement l'archiviste même d'un procès. Sa mission principale consiste également à transcrire, comme on vient de le dire tout à l'heure, les débats lors d'un procès, adresser les procès verbaux à rédiger les décisions du tribunal. Mais le greffier n'est pas seulement euh, garant de la procédure en audience, il doit auparavant constituer les dossiers, enregistrer les affaires, rédiger, prévenir les parties de la date. Aussi la mémoire, la mémoire dans un procès, euh, c'est le greffier qui, qui prévient euh, les parties de la date de l'audience. Et c'est les greffiers qui conservent les pièces, les archives et les actes dont il peut délivrer des copies. Et il peut aussi jouer le rôle d'accueil, premier interlocuteur rencontre en pénétrant dans le palais de justice, dans un tribunal. C'est lui qui détient pratiquement euh, le contenu d'un procès et, fait part de cela au tribunal à chaque étape. C'est un métier qui nécessite d'abord le sens de contact, où il faut être euh, méthodique et organisé, précis, d'une euh, extrême rapidité des réactions et surtout dans l'écriture, parce que on a vu Madame la greffière nous rappeler euh, pratiquement le mot, euh, le, mot tel que euh, utilisé par les intervenants. C'est étonnant ça comme métier, s'il faut se mettre à, à, retenir exactement ce que les présumés disent, mais aussi les différents avocats, les différentes parties. Il faut être vraiment attentif et suivre euh, dans le détail euh, ce qui est dit pour ne pas déformer certains propos parce que euh, en matière de, justice, c'est les mots qui comptent, c'est la constance dans les idées et les juges à de l'éclairage en suivant tous ces cheminements. ce qui a été dit lors du procès euh, ou de l'audience précédente, euh, c'était euh, en quel terme et maintenant les prévenus ou les avocats s'expriment de nouveau sur ces mêmes dossiers, en quel terme Et ça, on arrive à se faire une idée de la véracité des propos, de l'idée sur ce qui est, dit d'une manière générale. Et, et là, c'est le rôle euh, le rôle de, du greffier dans un procès, le greffier euh, ou la, la, la greffière. Euh, nous allons également tenter d'en savoir un peu plus sur le rôle des autres parties prenantes au procès, notamment le ministère public, quel est son rôle dans un procès, qu'est-ce qu'il fait et, c'est lui, c'est ces magistrats qui, qui fait son réquisitoire euh, euh, devant les tribunal, qui euh, propose en quelque sorte une sentence à l'endroit des prévenus. Le ministère public, apparemment, c'est c'est une expression par laquelle on désigne l'ensemble d'abord des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale. Et là, c'est bien souligné. On dit aussi les parquets. Les magistrats représentent également les parquets, le prolongement du parquet au niveau de la Cour de cassation et celui des cours d'appel. Le parquet est désigné par l'expression parquet général.